Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Хочу поделиться с вами идеей оформления свадебного шампанского. Для начала нам нужно снять все этикетки с шампанского. Обезжириваем бутылочки при помощи жидкости для снятия лака. При помощи грунта санет и губки мы грунтуем поверхность наших бутылок. Наносим небольшое количество грунта на губку и окрашиваем бутылку. Ну вот наш грунт подсох. Молодожены попросили оформить меня бутылочки в красно-бежевых тонах. Я окрашу бутылочку при помощи акриловой краски фирмы Акрил Хобби. Точно так же окрашиваем при помощи губки полностью всю бутылочку. Я окрашу фольгу тоже в бежевый цвет. Пока наши бутылочки сохнут, приступим к лепке цветов из полимерной глины. Я выбрала два цвета. Это цвет бордовый и красный. Нам нужно получить промежуточный цвет. Для этого смешиваем кусочек бордового и кусочек красного, примерно один к одному. У меня получился вот такой вот цвет. Теперь нам нужно взять красную полимерную глину, тоже размять хорошо и разделить на 5 равных кусочков. Теперь из каждого кусочка мы будем делать с вами лепесток для нашего будущего цветочка. Немножко расправляем наш кусочек и формируем складки. Утончаем у основания. Так проделываем с каждым нашим кусочком. Теперь соединяем наши лепестки по кругу. немножко внахлест. Последний лепесток мы закрепляем вот таким вот образом. Поворачиваем. Получается вот такая вот заготовка. Теперь из этой глины мы делаем точно такие же лепестки, только уже меньшего размера. Собираем наш цветочек по кругу. Последний лепесток закрепляем таким же образом проворачиваем. Теперь соединяем две наши заготовки. Кладем серединку. Немножко придавливаем серединку. И поправляем. Теперь берем небольшой кусочек самой темной полимерной глины. Формируем шарик. Берем ножик и делим этот шарик на 4 части. Вот таким вот образом и закрепляем в серединке нашего цветка. Из глины бордового цвета будем делать с вами бутончики. Для этого нужно взять небольшой кусочек глины, вытянуть длинную капельку вот такую вот и при помощи ножа наметить бутон, разделив его на 4 части. Чуть-чуть подкручиваем. Получается вот такой вот бутончик. Вытягиваем и формируем красивый изгиб. Также для оформления понадобятся розы бордового цвета. Как делать розочки, у меня есть отдельный мастер-класс, ссылку я дам в описании. Для изготовления листиков я взяла Фима Эффект, полимерную глину золотого цвета. Берем небольшой кусочек глины, разминаем его, пока он станет мягким. И просто формируем листик. Хорошо будут смотреться листики разного размера. Так, для оформления одной бутылки шампанского нам понадобится 5 розочек, небольшое количество золотых листиков и 4 небольшие бутончика. Мы запекаем их на фольге. Крупные цветы и крупные бутоны мы запекаем на стеклянной поверхности. Лучше взять какую-нибудь баночку или пивную кружку. Это делается для того, чтобы цветы приняли форму нашей бутылки шампанского и хорошо потом на нее легли. Также укладываем и наши крупные бутоны. Итак, отправляем разогретую до 130 градусов духовку на фольге цветочки на 5 минут, Цветы на стекле будут сушиться немножко дольше, около 10 минут. Моя бутылочка подсохла. Теперь я нанесу небольшие акценты золотой краской. Для этого нужно взять золотую краску акриловую, нанести на чистую губку и очень легкими движениями наносим небольшие акценты на нашу бутылочку при помощи кисточки и акрилового лака, мне это акриловый лак фирмы Декола, закрепляем нашу краску. Итак, приступаем к составлению композиции на нашем шампанском. Нам понадобится репсовая лента. Шириной я взяла полтора сантиметра. Замеряем длину окружности и отрезаем. Промазываем ленту, клеем момент кристалл и приклеиваем на наше шампанское примерно по середине бутылки. Начинаем с крупных цветов. Приклеиваем на клей момент кристалл. Берем сначала самый крупный цветок, промазываем его клеем и приклеиваем чуть ниже ленты. Вот таким вот образом. Теперь берем цветочек поменьше чуть-чуть и приклеиваем его наверху. Теперь приклеиваем наши розочки. Приклеиваем одну с одного края, другую с другого края, таким вот образом. И приклеиваем две розочки сверху и снизу. Теперь будем приклеивать наши бутончики. Начнем с маленьких. Приклеиваем два бутончика наверху и два внизу в симметричном порядке. Теперь подклеиваем два бутончика наверху. Ну, таким вот образом. И теперь два остальных бутончика подклеиваем в симметричном порядке. Один в направлении наверх, а другой подклеиваем в направлении вниз таким вот образом. Осталось добавить теперь листики. Добавляем листики везде, где у нас есть бутончики. Получается вот такая вот красота. Теперь я добавлю немножко вот таких вот золотистых полубусин. Они сюда хорошо подойдут. Получилась вот такая вот красота. Теперь формируем небольшой бантик. Лишнее отрезаем ножницами. Подклеиваем клеем. Приклеиваем у основания горлышка шампанского. И серединку украшаем розочкой. Теперь нам нужно воспользоваться той же самой краской, золота, нанести небольшое количество краски на губку и очень аккуратно пройтись по всей нашей композиции. Это добавит очень эффектные акценты. И позолотим розочку наверху. Теперь воспользуемся контуром для стекла, для керамики. У меня это фирма Декола. И подчеркнем наш ромбообразный рисунок завитками. Также добавлю завитки небольшие сверху и снизу нашей ленты. По всей окружности бутылки. В итоге у меня получилась вот такая вот довольно-таки стильная, очень торжественная, праздничная свадебная бутылочка. Я думаю, что такое шампанское будет очень и очень красиво смотреться в праздничном свадебном оформлении